31 августа. Э, что обещали платить? 120-130 тысяч. Ну, это э, если они, как говорили, если вдруг будут какие-то боевые действия, то с вашего согласия там будет другое уже. Выше? Да. Около 200, да? Ну, там? Ну, я не, то я уже не вдавался. Угу там мне чуть другое обещали, по ушам проехали, что типа с долгами проблемы решаться. Но ну, у меня на личном фронте были проблемы по финансовым вопросам. Там работы не было, начали в семье проблемы. И чтобы уйти от этих проблем, решил, уговорили меня. А что, жена на, на счетчик поставила, что ли? Нет, нет. У меня там кредит начал задолжен по кредиту, там, по кварплате. Ага. По кварплате было, да? Да, началось уже. Работа, в принципе, и денежная, но в то же время я по строительству работал. Ага. И денежная, и в то же время получше. У нас очень сильно в России подскочили цены, и из-за этого зарплаты не поднимаются. Ага. У меня от тысячи до трех где-то в день зарплата. Раньше хватало, сейчас. А сколько в среднем зарабатывали до этого? от тысячи до трех тысяч в день. В день, а так 90-100 тысяч было, да, где-то 70? Нет, это редко, потому что да. выходные ага. плюс дожди непогода. Я в основном на, на улице работал. Вы разнорабочий да, типа, нет, на строительстве? Я, нет, я укладчик тротуарной плитки вообще. А, на компанию работали? Ну, на частник. Част, частник. А, частный предприниматель, да? Да. ЧПшник. Ну, у меня не было ЧП угу. открыто, сам на себя работал. Ну, шабаш или типа? Да, по объявлениям все. А так дело по строительству, что есть подороже. Угу. Вот ну, а там а, делаем. А, а, должность какая? Ну, я сам на себя работал. М? Сам на себя работал. Нет, должность, э, когда контракт подписал. А, стрелок. Пехота? Да. Когда взяли плен? 22 э, сентября. Э, да, 22 сентября. А где? А, 22 сентября это последний обстрел был, когда угу. в окружение попал. Угу. А в плен взяли 18 октября. Где? Харьковская область? Нет, Донецкая область. А где? 40 километров от Карповки а, не сказал. А заходили э, через какую область? Ну, через Белгородскую у нас. Э, Нет, Белгородская это Россия, а в Украине где? С Белгородской области нас завозили. В Донецкую? Я вот не знаю, нас ночью вывезли. Угу. Вечером, то есть темнело уже, нас стали вывозить. А задачи какие ставили? Вторая линия обороны. Ну, там никакой второй линии обороны не было. Мы были первые и без окопов. Стреляли? Мы? Да, по танкам с, с автомата нет. <laughs> Бессмысленно. Нас сразу разбомбили. И я попал в окружение. С 22 сентября по 18 октября я был в окружении. А что кушали, пили? Желуди, воду, начиная от луж заканчивая дождевой водой. На рыбхозе наш рыбу ловил, комбикорм находил. Все, что можно, все, что съедобное, то и кушал. На Сами были? Да, один. Один, да? Вначале был первую неделю с раненым в поле, ждали прихода хотя бы за трехсотыми, за ранеными. Надежда была, что российские войска как-то попытаются раненых там договориться забрать, убитых попытаются забрать, но ничего не было. А когда уже у раненого началась гангрена, началось совсем плохо, он сказал, иди ищи хотя бы кого-то, кого можно привести на помощь ему. Он сказал, максимум тебе пару часов на то, чтобы нашел кого-то. Я никого за это время не нашел. Умер? Ну, он своей смертью, так думаю. У него была нога перебитая. Ага. Началась бред, горячка уже. Ага. Все это. Он уже... Я правильно понимаю, что главным стимулом то, что вы пошли э, воевать, это были деньги, да? Да нет, не только. Там и финансы, не только финансовые. Это, как говорится, все в куче. Сына должны были в сентябре, ну не в сентябре, по осени забрать тоже. Там тоже его пугали, что надо будет идти. Я хотел показать, что не надо сюда ходить. Чтоб пошел, все, пришел, сказал сын. Не надо туда идти, чтобы он понял это. И подписывал. А сын хотел подписать, да? Нет, он не хотел. Ну, Нет, ну, вы говорите в кучу, да, но, ну, но ну, финансовую, да, вы говорите, в там у вас кредиты, да. в основном, да. А в вот основном, да. у э, вас какое образование? Среднетехническое. А специальность? Ветеринарный фельдшер. Ветеринарный фельдшер. Да. Работали за специальность? Работал. Вот я, я, я так вижу, ну, то есть вы как бы размышляете, рассказываете, вы типа не тупой человек, да? Ну, потому что много сюда... Я тип... надеюсь. Ну, я тоже надеюсь, да? Вы же понимаете, что ну, идти воевать на войну за деньги, потому что там финансовые проблемы. Это, конечно, полный. Ну вот вы, полный чушь. Ну, вы говорите, что, например, подскочили цены. Когда подскочили? Ну, они начали еще подскакивать лет... Так как начался конфликт, будем так говорить, Донбасс-Луганск. 14 год, да? Да, еще. Вы же понимаете, в чем следствие этого всего? Санкции. Да, вот это санкции. А может, и не санкции, не знаю. В России цены подскочили, а по остальным странам я не знаю. Ну, но сейчас, сейчас тоже, типа, в остальных странах тоже подскочили, но, например, как бы главная проблема. Вот для вас э, конфликт, когда начался в 2014 году, э, для вас Россия поддержала это все, Донецк, Луганск? Для меня, допустим, а, мое мнение да. поддержало. Да, меня. ваше мнение. Чем-то не поддерживали. Активно, это... активно поддержала. Они поддерживали, мне кажется, только какой-то техникой, вооружением вполне возможно, но людьми я не уверен, что это... Но ну, добровольцы и так далее, это все было. Я слышать а, слышал, да. но сам это по телевизору не видел. Но фактов много есть. Вот Крым я... забрали, да? Вот Крым. Да, вот Россия забрала Крым. Ну, по моим данным, то, что я точно по телевизору э, видел, сам видел лично, там был референдум. А правда это неправда, это уже как преподадут ну, смотрите, вот я так понимаю, вот в России трудно жить, да, экономически? Да. Трудно. Так будем говорить. Коррупция есть. Есть коррупция, конечно. Непотизм, кумовство и так далее. Есть это все ну, присуще. Ну, кумовство я бы не так сказал. Больше коррупция. Коррупция, да? да. То есть, как бы, ну, со своими проблемами, как бы, Россия не хочет разобраться, население. Вот вы, например, как представитель его, да, идут в другую страну, воевать, чтобы разрешить финансовые проблемы. Почему так, что россияне не хотят свои внутренние проблемы как-то э, разрешать? Ни правительство, ни, ни простое население. Это, конечно. Логический вопрос от меня? Логический вопрос. Сложно на это ответить э, с точки зрения простого обывателя. Это ну, как? У меня нет такого образования, чтобы это выразить э, словами. Это, для этого нужно хотя бы наверху навести порядок какой-то. Но ну, у нас там порядка, я так понял, что нету. Хорошо. Вы э, на выборы ходите? Нет, один раз ходил. Когда? Когда выборы были президента у нас, когда Путина Владимира Владимировича избирали. Ходил я на выборы, посмеялся, конечно, и развернулся. Я с другом был, он первым зашел, вышел, рассказал мне, что в бюллетене было написано, мы посмеялись, и я не стал голосовать. Ну хорошо, э, симпатию кому-то проявляете, например, с политиком российским? Абсолютно. Сейчас, на данный момент, точно нет. На тот момент проявлял симпатию, да, к Владимиру Владимировичу. На данный момент у меня полная антипатия ко всем политикам. Ну, Путина поддерживаете политика или нет? Нет. Ну, смотрите, ну давайте поговорим тогда о войне, да, вот. Э, это, это для вас война или СВО? для меня это, скорее всего, война. Вот одна страна заходит в другую, да? Ну, вы как российский гражданин, вы понимаете, что делает Россия на территории Украины? В том числе и вы. Затрудняюсь ответить, потому что это как-то фиг его знает как. Что мы здесь делаем? С одной стороны, мы пришли каких-то, какие-то силы, порабощать, уничтожать что-то, поддерживать что-то. Но что из них поддерживать, что уничтожать, что порабощать, до конца и не ясно. До конца эти все нюансы, они не определены точки. Какая будет вот граница, что у нас правильно на Украине, что неправильно, что нужно э, от чего там Украину освобождать, как нас убеждают по всем, по, по программам, по пропаганде, от чего освобождать нужно, к чему стремиться на Украине, на данном, в данном случае на Украине. Этого нет границ как таковых. Они меняются все время. Они постоянно какие-то плавающие, фиг его знает. Такое ощущение, что там люди сидят просто, ага, сегодня мы вот скажем так, завтра, не, мы плохо сказали, скажем, наверное, по-другому чтобы люди что-то верили. А во что верить, уже сам не знаешь, во что тут верить, во что не верить. И тут выбора у человека не остается, особенно у меня, допустим, у жены есть ну, выходные, она сутками работает, сутки отработала, там двое дома. Она телевизор часто смотрит, новости, конечно, не очень часто, но все равно посматривает. Бывает, утром с ней новости тоже смотришь. Там по новостям показывают совсем другое, то, что на самом деле происходит. И то, что... Например? Ну, допустим, здесь по нашим новостям на территории Украины зверствуют какие-то последователи чуть ли не гестапо Гитлера. Нацики. Нацики там всех русскоязычных уничтожают, на русском языке запрещают говорить, школы закрывают русскоязычные классы закрывают, учебники все изымают. Сюда как в плен попал сотрудники СБУ, сотрудники ВСУ на русском языке разговаривают так же свободно, как на своем... Ну вот я разговариваю, я типа бандеровец. Да это не имеет значения для меня, бандеровец. Я уже понял, в чем суть бандеровца. Это не просто там бандеровец э, в понятии россиян, это тот, который у нас как нам преподнесли, что бандеровцы – это те, кто… Они не за свободу Украины, они как анархисты были. Типа того они… Даже как-то выразить это. Они, в общем, не поддерживают никакую власть. Без власти должна быть анархия. Нам так преподносили. А на самом-то деле, оказывается, бандеровец – это значит свободолюбивый человек типа казака – который просто отстаивает свою независимость, свою свободу. Ну, то есть Бандера, он боролся за независимость этой страны, правильно? Да, у нас чуть другое это понятие. Но ну, это нормально, правда? Что... За независимость, конечно, это нормально. Это любой человек за свою независимость будет бороться, защищать свою независимость. Но ну, нам, говорю, преподносят это все чуть в другом ракурсе. И там чуть-чуть его каждый раз по чуть-чуть переворачивают, и получается, что в конце концов он переворачивается с ног на голову, и ты не видишь, не ощущаешь вот этого перехода. Те, кажется, так, только, про, только так и говорили, а на самом-то деле уже перевернули это все. А вы никогда себе вопроса не задавали? Например, вы говорите там по телеку, что показывают, что большинство как бы новостей, они связаны с Украиной. Ну, честно говоря, вот мне, чтобы там лупашили, что там в России, мне это не интересно. Ну, то есть это другая страна, ну, грубо говоря, ну, ну конем. Ну, нравится там россиянам жить в говне, ну пусть живут. Ну почему? у Нас тоже нормально живут, не только в говне. Ну, большинство, большинства как бы проблема. Я иногда там смотрю, вот даже некоторые россияне это говорили. Ну, например, Белгород – это большой город. Когда большая через... деревня так Как? Большая деревня. Ну, пусть будет большая деревня, да, ну, от Харькова это первый большой город в России. Да. да, поэтому я там был, да. Ну, все-таки там аэропорт и так далее, пятое, десятое. Ну, то есть это как бы небольшая деревня, грубо говоря. Ну, вот сколько населения, кстати? Было 600, сейчас э, с ЖС расширился он. Ну, я думаю, под миллион уже. Ну, это большой город, это да. очень большой город, да. миллион. Да, за, да, за мерками там Украины это большой город и так далее. Э, но вот э, вы не можете себе нормальную работу найти, да? Так как ну, она... по... по соотношению с ценами. Да, да, ну, иди, ну как нас... бы лучше идти в Украину, там, а вдруг пронесет. А если бы, например, вот это, ну, вы понимаете, что это удача, что мы разговариваем Конечно, для вас? это большая удача. То, что мы разговариваем, это большая удача. Да. Все могло бы закончиться э, пакетом черным. Ну, в основном так и закончилось для всех тех, кто со мной был. Ну, на заработки решили приехать сюда. Ну, это так, ну... Нет, имеется в виду с, моей, с моим взводом, даже с несколькими взводами, которые со мной были, так и закончилось. Я, мне кажется, один оттуда выжил. Ну вот, например, да, вот э, Украина имеет право лупашить по... Вот <laughs> мы там смеемся по БНР. Белгородской Народной Республики. Имеет же право, правда? Ну, если чисто как э, в моральном плане, мое мнение да, потому что Украину-то тоже бомбили. Но в, в этическом плане, не знаю, это уже зависит. От... Морально-этическая связь, она нераздельна. Иногда говорят морально-этическая, да? Вот русские хотят этого, чтобы украинцы... Это же нормально, когда украинцы отвечают, правда? Вообще, когда отвечают, конечно. Нет такого, что как в Новом, в Новом Завете ударили по одной щеке, подставь другую щеку. Это неправильно. Надо как-то отвечать. Ну, потому что россияне, они такая нация, если там поставишь руку, то они откусят по локоть. Насчет этого я как-то не задумывался. Ну вот вы живете при границе, да, вот. Я думаю, что как бы в новостях показывали, я знаю, что, например, часто там Харьковская, жители Украины там ездили в Белгород, или Белгород ездил в Харьков. Правильно? Конечно, мы до Часто, да? И вот здесь приходят россияне и стараются взять Харьков, бомбят, рушат его и так далее. Вы же смотрели это все по новостям. Вот какие у вас ощущения были? Понимаете, о чем я говорю? Я понял. Ну, для меня это, во-первых, дикость была. Причем тут Харьков, а остальная Украина, если там весь конфликт завязался на Луганске-Донецке и какой там конфликт, из-за чего он. Только из-за того, что запрещали там, по нашим новостям, я же тоже из средств массовой информации беру эти данные, запрещали только говорить на русском, писать на русском. Запрещалась там литература на русском языке. Из-за чего такое началось? А то, что оккупация какая-то, для меня это непонятно вообще. Из-за чего это началось все. То, что там начались обстрелы одной стороны, другой стороны, вот это я не понимаю, конечно. Хотите что сказать украинцам? Да, и украинцам, и россиянам. Не верьте то, что говорят по телевизору, по интернету. Верьте тому, смотрите те каналы, которые и освещают и одну сторону, и вторую сторону событий. Потому что если смотреть только с одного ракурса, вы ничего не увидите. А лучше вообще сразу позвоните, может, как кто-то знакомые живут у вас на Украине россиянам, или наоборот, украинцы россиянам позвоните, которые живут в России, и обменяйтесь новостями друг у друга, чтобы вы знали в целом, какие есть вообще, как относится к людям наше правительство и как друг к другу мы относимся, из-за чего это все началось. Вот это вот только могу сказать. Потому что верить то, что передают по телевизору, допустим, по украинским новостям показывают там унитазы воруют. Снимают, да, это правда. это я вам, я вам подтверждаю. Я вам это подтверждаю. Я да. просто не пойму, кому да. нужны. Да, я вам серьезно, я на полном серьезе говорю. То есть это, да, э, да, знаете, через какую страну они э, присылали? Они выезжали в Беларусь, и потом слали эти все унитазы, короче, телевизоры, вот это все награбленное э, в ну, Россию. Ладно, я понимаю, там мародерство телевизора, там такую бытовую технику ну телевизоры, ну компьютеры, ну а унитазы. Потом мне, когда меня опрашивал помощник прокурора или прокурор в этом, в Херсоне, что ли, да, там... А вы же там оказались, да? Нет, нет, я здесь, когда угу. меня опрашивали, в Киеве, кажется, меня опрашивал. Угу. Херсон это далеко, вы даже не знаете, где это. Ну, это примерно... Это юг, юг Украины. Да. Там <laughs> Донецк, юг. Э, помощник прокурора меня угу. опрашивал, и она дала такую информацию, что сперли енота. Угу. Это вообще бред. Да, <laughs> не, ну это, это, это мем даже, да. Как-то так, зачем? Но это мне? ваши соотечественники. Ну это я вообще не Также мне сказали, что хомячков на дереве повесили россияне. Это что за бред, их как отлавливать там надо, хомячков этих вешать. Ну, для меня это просто не укладывается в голове. Может, это правда, может, неправда. Я не могу в это <laughs> поверить просто. Ну, его ну, говорите верить. Вот то, что -то, вот иногда там россияне, они дают комментарии, типа мне, что вы вот, не, ну, то есть вы фейковый человек, я где-то вас нашел, да, там подшаманил, а какой-то украинец, и он разговаривает, типа вот там бред. Вот россияне, они говорят, что не верят иногда. Тоже, я же за это говорю, чтобы разные стороны смотрели. Новостей, там, рекламы, ну, не рекламы, то, то есть новостей, интервью и с русской стороны, и с украинской стороны, чтобы все это слаживали и головоломка сложилась хотя бы. Хотя бы там подбрасывали лишнее. Потому что много сырости, особенно с российской стороны, там так много сырости накидано. Вину чувствуете свою перед Украиной? Я только чувствую вину за то, что я перешел границу. Меня перевезли через границу с оружием. А так я в боевых действиях я ну, как, Здесь много это говорят. Я сделал около еще с 60 интервью, все говорят, «А никто не воевал просто так. Ну, понимаете, ну это же бред сивой кобылы. Понимаю. Да, ну то есть все как бы... Ну, я вот иногда так, что, может, поднимешься и заплачу? Нет, не в этом дело. Я просто говорю, у меня два раза нас бросали на вторую линию обороны. Угу. Первый раз 20 где-то числа. Угу. Мы под обстрел попали, <clears throat> сразу отступили. Угу. Второй раз 22-го нас там угу. разбомбили. И вот с 22-го я в окружении был до 18 октября. Мне просто негде было. Я понял. Нет, еще вину чувствую, я рыбу ловил. <laughs> Есть хотелось. Вот это да, на украинской территории. Вот это. И то, что пользовался там, это на рабхозе было дело. Пользовался mm крышей там, там нашел мед. Вот это вот, пользовался этим. А так, в принципе, я с украинцами, мы работали вместе. Я сюда ездил в Харьков на рынок. И украинцы к нам приезжали в Белгородскую область тоже на работы. Работали нормально. Была у нас бригада рядом с нами работала. Так что нормальные люди. Такие же общительные. Такие же люди, как славяне. За что ненависть какую-то разжигать. Даже непонятно, за что правительство так разжигает эту ненависть. ドロドロ。